بسم الله الرحمن الرحیم дар яке аз барномаҳои қаблӣ дар мавриди фитнаи қиёмат ва ё нишонаҳои қиёмат суҳбат карда будем ва мухтасари кӯтоҳи чанд ҳадисҳоро оварда будам ва имрӯз яке аз он ҳадисро тафсирашро бароятон нақл мекунам ки бухорӣ ва абу довуд ва дар чандин китобҳо чун ҳадиси саҳиҳ омадааст мутаваҷҷеҳ бошед аз абу амир алашъарӣ аз ӯ аллоҳ розӣ бошад ривоят аст ки аз расули худо сал ллоҳ алайҳи васалам шунидааст аз уммати ман мардуме пайдо мешаванд ки зино кардан ва пӯшидани либоси абрешим ва нӯшидани шароб و آلات موسیقی و موسیقی را حلال می دانند. و مردم بر بالای کوه زندگانی می نمایند. و شامگاه به نزدشان چپان گسفندان را می آورد و فقیر با طلب براوردن حجت خیش نزدی آنها می آید یعنی این مردم اما آن مردم می گویند روزی دیگر بیا то ки мо ҳоҷати туро барорем аммо аллоҳ ҳамон шаб кӯҳро болои сари он мардум пора мекунад наҷотёфтагонро бошад ба маймун ва хук мубаддал месозад онҳо то рӯзи қиёмат ин гуна мемонанд ҳадиси саҳеҳи бухорӣ 5590 абудовуд 49 аттабаронӣ алмуҷамал кабир ҳадис ҳадиси саҳеҳ аст